周二上元日，也就是天官赐福这一天的元宵节，要如何透过十五种方式呢，来帮自己开运？如果呢你想要知道的话，请记得呢继续看下去哦。首先呢是先针对周一的部分，我们在当天呢会迎接的是大偷休日，这也意味的是，如果家中呢有一些风水的摆设呢，你要配合当年度的这个。 呃，开运的话呢，那你可以在当天呢，适宜的去做一下调整跟移动位置是没有问题的。在当天同时也逢到的是西洋的情人节，现在这边预祝大家情人节快乐，能够有情人终成眷属。在当天要特别留意的呢，就是针对如果你有要做大型交易的话，在当天呢是要比较保守的，因为在这一天呢逢到的是无路以及月季的日子，所以呢。 如果你所要做的是一些大投资的部分，就很有可能呢会被这个大空的这个心数给影响而拦截到哦。再来呢，在当天呢是很适宜做断椅的。如果呢家中有花圃的朋友们有这个相关的需求啊，比如说有这些昆虫啊蚂蚁泛滥的状况，就很适宜可以在当天透过投药的方式来断椅哦。 再来，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会逢到的是上元天官赐福，同时呢，它也是我们的元宵节。那么在这一天呢，也会代表是我们这个农历年的最后一天哦。在这一天呢，可适宜的事情是可以安床，还有呢安机械，包括呢有要复婚、课审婚的朋友们，也很适宜的在这一天呢去问老师。 这一天也可以透过沐浴的方式开运，或者是呢，透过刮痧或者是整腹来调整我们的这个经络的这个血脉哦。那么同时也会建议在这一天呢，要打扫除来调整我们的这个家里的这个气旋跟磁场哦，来达到一个开运进宅的效果。这一天呢，整天都是很适宜可以去做开磁的一个动作。 那么会建议呢，我们可以在今年的这个我们的这个喜神方，也就是正南方哦，来摆上一盆水。那么这一盆呢，可以是用碗或者是一杯都可以哦，那就是以七分满为主。那放在正南方，一直到我们周六逢到雨水这一天的时候呢，再把它拿下来就可以咯。那么这一次呢，主要的。 放水的原因呢，是为了要接浮水哦。那这个是福气的福，所以会建议大家呢，在拿下来的时候呢，如果你本身是有这些开水摆件啊，呃，它是有这个水会转动的，你就可以把这个浮水呢，把它倒到里面去哦。那再来呢，如果你本身没有这样的东西，我们就可以把它放到我们其他的一些，呃，比如说饮水啊，或者是说把它放到我们的这个水晶里面去。 那就再来，我们来看一下，就是在当天呢，可以透过哪些方式呢来帮自己开运了？首先，第一个方式呢，要分享的是透过奇门遁甲的一个时辰的方式来帮我们起运哦。那先要看的是呢，在当天呢元宵节这一天，有四个时辰是很大力，我们可以起运的。第一个时间呢，就是我们的饮食，那它是早上的三点到五点。 那我们呢，可以透过北方哦，也就是出门的时候呢，要往北方走，然后停留在这个地方至少十到二十分钟为准。那在这个位置呢，基本上呢，尽量呢是针对你出门呢，是为了要去，比如说开市，像早餐店，或者是你要去批货，啊，或者是说你要准备去呃采买，啊。 做一些业务相关的行为，都会是非常大力的。那建议呢，要去的方向哦，或是要准备开始执行这段事情的话呢，都必须是要在五点前就开始进行，才可以真正的起到这个运哦。另外，第二个时间点呢，就是当天的四时，也就是早上的九点到十一点。 往我们的生门方，也就是南方。那么，在这个位置的话呢，在当天呢，我们在这个位置出门之后，往南方行，那一样要在这个位置待上十到二十分钟，可以代表的也是有生生不息的一个状况。最建议的方式就是，我们可以往这个方向去之后，你可以透过你的手机来操作一些。 比如说下单啊，或者是说，呃，发一些工作上的一些信函啊，来达到我们有这个呃业务一直不断在转动的一个景象哦，来达到这样的一个开运的效果，来利于求财，政治它非常大力。比如说，如果你是在在看的。 哦，比如说中介房屋房地产的朋友们，我们也可以运用在这个时间呢，往南方走，然后再来去带这个客户呢去看房子，那会非常有助于你，呃，可以很快速的成交哦。另外呢，就是在当天的申时，也就是下午的这个三点到五点哦，要透过我们在东方的这个景门。 那在这一边的部分呢，就是很大力，我们一样是可以针对要签约哦，或者是说你要去告白哦，或者是说你是准备要呃采买东西，你都可以比较好的去沟通到一个斡旋到一个很好的一个价格，或者是比较大的采购案，你要在这个时候呢，就是去把这个资料递出去呢，也都是很适合的。好，那么。 下一个时辰呢，就是针对我们的亥时，也就是晚上的九点到十一点那个时间了。那么这个时间呢，就是要往东南方去行走然后停留十到二十分钟。那一样呢，在这个地方呢，是大力呢，我们是要去洽谈事情哦，或者是说我们要在这边呢去做思考。 哦，都是很有利于我们后续的一个业务行为。那以上呢是针对在当天呢，可以透过奇门的方位哦，以及它的大力的时辰哦，这四个时间哦，来帮自己起运。再来呢，我们要来看一下，就是第二个方式。好，那。 第二个开运模式呢，就是透过风场风水的这个磁场呢，来帮助我们可以招这个桃花。那最重要的部分呢，就是在今年的话，希望我们的这个桃花呢是可以变成喜事一桩的。所以呢，我们要把它放在喜神的位置，也就是在家中南方的这个位置。我们可以透过本金，那尽量就是可以用呃。 粉晶的碎石，然后把它放在一个透明的玻璃杯里面，再倒入水。那这个水呢，只要有淹过我们的这个粉晶的碎石就可以了。那一边倒入水的同时，建议大家可以念这个乌鲁姑列佛母心咒哦。那它的咒语就是嗡乌鲁姑列舍已梭哈。那尽量呢。 面至少七次之后，我们再放上一颗猫眼石。那这个猫眼石的颜色呢？如果你能够找到相近于粉色系列的，当然是比较好的。那如果没有的话，也没有关系，因为主要呢，这个猫眼石的功能呢，是让你除了透过粉晶能够帮你提升自我的这个魅力之外呢，你还多了这个智慧的庄严，可以挑出。 真正适合你的人哦。那么这个水呢的这个水位，记得它是要来帮助我们改变磁场的。但是同时呢，你也必须要在适当的时间点要勤换这个水哦，才不会呢让这个水呢没有动而变得不好，才能够持续的帮你在整年度呢招来源源不绝的好缘分哦。接下来就是第三个方式哦。 第三个开运方式呢，一样也是透过风水的磁场呢，不过它主要是要来帮助呢，想要求子的这个父母们哦，可以帮自己添丁哦。一样是在喜神位的正南方，我们可以挂上白纸图，或者是摆放上这个求子的一些摆件，比如说有筷子一这个一对哈，那它可以代代表的是呢，呃，快快生子哦。 那么这边上面一定要绑上蝴蝶结，哦，那再来就是呢，如果你是想要求婚姻的朋友，那你就不要摆上一双，你摆上那个一副就可以了，那一样也是绑上蝴蝶结来象征能够快一点嫁掉。同时也可以运用，就是我们有些人呢会透过用玻璃瓶里面摆设五色豆的方式呢。 来帮自己求子哦。那么五色豆的部分呢，记得我们铺的方式呢要按照五行相生的模式，所以呢是要一层一层的叠加上去。那最底层哦，到最上层的顺序呢，分别是绿豆、红豆、黄豆、白豆以及黑豆。那放在我们的这个南方呢，在这个位置上呢，在今年它的属性为火哈，所以呢。 就是能够加强我们这个助运的一个效果。另外呢，第四个方式呢，来帮我们自己开运，就是如果你附近有庙宇的话，那它刚好是有搭上这个七星桥或者是八卦桥，我们就可以去走这个桥来启动我们的好姻缘跟好运势哦。第五个方式呢？ 就是透过呢，我们可以钻灯脚来帮自己求平安哦，或者是求子。那么主要呢，这个钻这个灯脚的话呢，一般呢有的是会钻这个呃轿子的下方，那有的是针对如果它刚好有一整排的这个灯笼啊，那我们就可以装钻在这个灯笼的下方。 都有一样的祈求平安好像过火的一个意识在好，所以呢，这个是大家呢都可以很便于呢去帮自己起运的一个方式。第六个方式呢，就是在晚上的时候呢，建议大家呢可以呢人家人呢聚在一起哦，然后一起吃这个汤圆，来象征团圆还有圆满的意识。那切记在当天的汤圆，如果能够。 这个甜的跟咸的都吃到，当然是比较好的。那数量尽量是以双数为基本的一个条件哦。第七个方式呢，就是透过天官赐福这一天呢，我们要来拜拜。那如果你的宗教信仰呢是可以拜拜的朋友们，除了日常的这个福福寿挂啊这些要准备啊天宫金之外，请记得一定要在另外购买金条哈金元宝。 那么我们在化掉这些金子之后呢，这个金条跟金元宝的部分呢，请不要化掉。我们要把它放在我们的明财位上面。那么明财位就是在我们把门打开之后的这个四十五度的斜角。那就看你的门是在左边，或者是右边，或是中边中间哦。所以你可能会有一个到两个明财位，把这个金银财宝呢放置好在这个财位上。 一直到我们农历的二月初二，也就是龙抬头这一天呢，逢到了土地公爷爷生日这一天，我们再把它一起化掉，来象征呢，我们把这个天官赐福的这个福气呢，要在这一天同时再做兑现哦。好，那么记得哦，如果你是属于公司行号的朋友们，老师会建议我们把这个金银财宝的部分呢，把它。 放在公司的保险箱里面呢，才能够更加的利我们的年度的一个周转状况。再来就是第八个方式哦，第八个方式就是在当天呢，我们可以透过放天灯来许愿。不过这个并不是每一个国家都有哈，或者是说呃，它也要符合当地的法规哦，因为毕竟呢也会怕有引起火灾的这个状况，所以呢这个部分就可以。 斟酌的去使用。第九个方式就是透过太阴许愿。那么太阴呢，代表的是月亮，所以呢，透过当天呢月亮最圆的时候，也代表的是呢，它是今年正月的第一个月圆的日子。所以它的这个强大的这个能量跟磁场呢，希望能够来庇护我们，尤其是针对荧幕前的女性朋友们，在这一天许愿会特别的灵验哦。 所以不要错过这个错过这个许愿的好时机，尤其如果你又是当年度在岁次壬寅年二零二二年犯太岁的朋友们哦，针对属老虎啊、属蛇、属猴子、已经属猪这四个生肖，更一定要记得要在当天许愿。如果你错过了元宵节这一天，有没有关系？没有关系，到二月十七号的。 这个凌晨的零点五十八分之前都一样可以许愿哦，啊，所以请把握这两天的时间哦，来去做这个祈福。所以这个祈福呢，当然是越早越好了，好，所以请荧幕前的朋友们呢要记得了。第十个方式呢，就是透过月老许愿呢来祈求良缘。 那么月老的话呢，很多人都会去拜，但是呢，在当天呢，记得我们要去祈求良缘的话，要拜的东西一定呢要有这四样东西哦。第一个就是黑糖，然后桂圆，还有糯米以及红枣。那它会象征的，就是说我们可以呢话会甜一点，然后呢可以找到一个好的人缘，然后可以呃喜滋滋的粘在一起，然后早一点呢可以。 步入下一个阶段哦，所以呢，这四样东西呢是不可或缺的。那当然，我们还可以再另外准备你平常会吃的一些糖果啊、饼干、水果一起奉上哦。那这样的都很理想。第十一个开运模式呢，就是透过拜拜来求天官赐福。那么拜拜的这个时间点呢，是要早上，也就是我们凌晨的时候，一般是在我们的这个。 呃，礼拜一的晚上的十一点哦，开始，因为那那个时间是属于夜子时了。哦，那建议大家可以的话，尽量就是在礼拜一的晚上的十一点，一直到礼拜二的凌晨一点了的子时呢，把它完成拜拜。那不要超过当天的中午哦。那元宵节这一天拜拜的时候呢，切记我们的这个灯一定要。 是通明的，一定要亮。所以呢，尽量就是在玄关处，或者是说，如果你有呃礼佛的地方，我们有安神桌的地方，那边的灯呢，就是要让它通亮一整天，哦，来让这个神明呢可以降到家里呢，来帮我们赐福。再来第十二个方式呢，就是透过这个。 点灯的方式呢，来帮自己接福禄。那接的这个福禄，其实它代表是针对家运的部分，它不是针对个人哦，它会代表是一个整体的一个家运的方式的一个起一个家里的这个财路的部分。所以会建议大家可以在晚上哦，如果做完了晚课，然后点了香之后，我们呢可以透过点蜡烛一对，或者是酥油灯一对。 尽量是以凤梨的造型为主的哈，来让天官更欢喜的可以到你的家来帮你赐福。那借的它这个数字呢，一定是要是呃一对，不可以是单数哦。如果说你不想要用这个点灯的部分，你可以用这种 LED 的，那就是确定要记得我们的这个电池呢，一定是要足够的，不会让它。 过于的闪烁哈，或者是说中间灭掉就可以了。好，那再来就是呢第十三个方式哦，第十三个方式也就是呃稍早有提醒大家的，就是在当天要去做这个家中的一个整洁好消毒的部分好来引财源，所以最主要呢第一个要打扫的位置就是家中的明财位好，然后第二个要打扫位置就是我们的厨房哦，所以来代表的是说我们可以。 那个财路一直来，然后呢还可以守住我们的财库的部分。那除了刚刚讲的，呃，开门后的四十五度的斜角的位置的明财位之外呢，在这个位置尽量保持明亮，然后要让它是干净的、没有灰尘的。那厨房的部分就是摆设要整齐，然后不要有太多的。 油烟的这个粘连在上方，那这个琉璃台还有地板保持干净，那我们的财富呢就自然能够顺利的聚着。好，第十四个方式就是透过整理皮夹的方式。那么皮夹呢，基本上它就是像我们的一个行动白库哦，像行动电源一样，会不断的。 把财源吸进来，所以呢，皮夹的部分，尤其是我们的卡里面，尽量不要有太多的什么会员卡，或者是你要消费的几点卡这一类的，呃，尽量是针对是你自己的贴身的一些身份的证件就好了。那么其他的卡类建议用另外一个卡包呢来把它放好就好了。那么钞票呢，尽量都要放同一个方向，正反面哦都要一致。 还有我们的这个里面的消费的发票呢，都要把它拿出来，不要放在里面。这样子整体上呢，这个才能够容纳更多的钱财进来哦。那再来呢，第十五个开运的方式呢，就是透过帮自己赚圆圆的方式哦，来引财源。那怎么样帮自己赚圆圆呢？最重要的就是呢，你要记得圆形的东西，那当然就是我们的硬币了。所以在 我们这个钱包里面的这些硬币呢，在当天的晚上的九点到十一点哦亥时的时候呢，请记得一定要摸一下我们这个钱包里面的硬币哈，因为它是圆圆的，然后就是这样子一直一直顺时钟的这样子摸它哦，然后来代表的是说我们呢可以转的圆圆鼓鼓的。那最理想的状况之下，就是如果你的这个零钱包是独立出来的。 那么你也可以同时一直握在手上，那就有点类似，就是我们的财源到手的意思哦。好，以上呢这十五个方式呢是针对我们在元宵这一天呢可以帮自己开运的方式，你都记得了吗？如果还不够确定的话，请记得要再回放多听几次哦。 再来，让我们来看一下，就是在周三这一天呢，我们会迎接的是董公选要的吉客。那提醒大家的是，在当天不宜拆灶，因此呢，针对厨房的部分呢，不宜有一些动工哦。还有在这一天呢，是很适合我们可以帮自己理法开运的。家中如果有幼儿刚好逢到了，是需要就是开始断乳的部分哦，那也可以选择在周三这一天呢。 来正式的让他脱离这个牛奶，那多吃一些这些主食哦。然后对他来讲呢，是一个很好的一个开始。周三这一天也非常大力，我们可以会亲友哦，还有包括跟业务上对你会有所帮助的朋友。尤其大力呢，这六个生肖水土生人的朋友们，针对属老鼠、属牛、属龙、属羊、属狗以及属猪的朋友们。 可以在这一天呢，多去参与一些社交上的，或者是人际上面的一些沟通或者饭局哦，对你都会是特别理想的。再来就是在周四这一天，我们会逢到的是月煞土府的日子，所以在当天非常不利去翻动土壤哦，还有包括去整理花圃的部分。同时在这一天会逢到的是火星大退的日子哦。 所以，如果你本身呢，本来你的这个生肖呢，在当年度是有逢到的这个火耀星值柱的话，就要格外的去注意一下，在当天的运势呢，是比较会是像坐这个过山车，或者是说像坐这个呃云霄飞车的效果一样，会起伏的比较大。呃，同时呢，也会建议哦，在。 周四这一天呢，如果我们有要进行任何的交易，它不能是属于短期的，它必须是要属于中长期的，因为在当天呢逢到了旺的这个气，它代表是需要观望一段时间才能够获利，所以如果你是想要做短期短利的朋友们，就不宜在这一天去做操作喽。再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是龙吟虎啸的日子哦。 那么在这一天呢，基本上呢，它是很大力，我们可以去做交易，还有结婚、纳彩，还有包括就是去做会亲友、公关相关的事情。同时在当天的这个开仓跟出货彩呢，也是很大力可以去做进行的，可以针对那个如果你要。 新上市的一些产品啊，或者是 PM 有准备要开发的一些新的东西，都可以在当天呢把案子给提出来哦。那当天呢不宜做的事项是开光，好，所以如果有要过炉啊，或者是要开光的摆件呢，请另择他日。再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是一个新的节气，也就是雨水。那么老师的点灯的法会哦，也是在周六这一天会去做进行。 那么在这一天的部分，原则上呢，它是很适合我们可以去祈福，还有包括求子以及送公果的。如果您有在做早晚课的朋友们，或者是你有在呃抄经书的朋友们，我们都可以在这一天呢，把这个功德回向给累世的冤亲债主哦，以及晋升讨报，会是非常吉祥的。 在这一天也很适合可以除毛啊、刮胡子哦，来帮自己除晦气、开运，也很大力。有需要入宅的朋友们，在当天也很适合交易、我旋啊。有需要朋友们可以参考一下。同时提醒，如果你有在周二这一天呢进行了在喜神方南方呢做开池的朋友们，在周六这一天就要放水哦，要把这这个水呢给取下来。 在当天，同时呢也很大力嫁娶以及栽种植物的部分。最后，我们来看一下，就是在周日这一天，我们同会迎接的是燕队以及天狗的日子哦。那么，同时在当天呢，会有逢到了天贼星数的影响。那要提醒的事情呢，就是在这一天的喂食呢是很大力，我们是可以求子的。那么，它是针对如果你之前是有不小心滑胎。 啊，或者是你有拿过小孩的，那么你就可以用喂食的这个时间去求子，也就是下午的一点到三点的时候，当天很适合可以去开光跟求子相关的一些开运物品哦，尤其是针对我们的酉时，也就是晚上的五点到七点，那非常大力可以透过安床的方式哦，来把这个求运的这个。 运势呢，给做起来。好，那么以上呢是针对当周的日课吉凶。接下来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是针对属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 基本上呢，在这个礼拜呢，你们会觉得自己是像一个 all rounder，因为很多事情都是必须要借由你的力道。那再来就是呢，在这个礼拜你是很能够讨这个上司跟下属的欢心的，因而且你可以常常给他们一些惊喜。这惊喜可能就是来自于你的一些思维、想法、提案哦。因此，在这个礼拜其实蛮无往不利的。 那要留意的就是呢，跟你是敌逢对手的这些人，他会在你的对立面哦，呃，默默的观察你，或者是呢，他会去想要找出你的弱点哦。所以在这个礼拜，即便我们是处于一个呃非常好的一个状态呢，也不要没有防人之心哦。那么在当中呢，我们的这个开运色彩呢是绿色哦。那基本上呢。 也可以运用这个彩虹色系的颜色呢，来帮自己开运。好，那么再来呢，让我们来看一下呢，其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠朋友在这个礼拜是属于一帆风顺的，而这也代表的是呢，本来你有这个。 呃，一直卡顿的问题呢，忽然呢，这些事情呢就豁然开朗了，你忽然就有眉目了，可能就是有人会帮你啊，或者是资金进来啊，或者是说，呃，主力就不见了，会往好的方向去进行了。所以对你来讲呢，在这个礼拜呢，你会真的是比较能够称心如意的，有更多的时间呢去思考怎么把事情呢做得更细活一些。 在当周呢，要留意的天数有一天是周四。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于突破非要的一周哦。而是最主要的是呢，你开始呢动起来了，你不会再变得很懒散了。那再来就是说，有一些你本来没有办法理解的东西啊，你也忽然就可以悟出它的道理呀。 那你也能够很头头是道的去解释给别人听哦，呃，变成一个 inference，那事情呢都会开始变得是比较上手，所以不管是对于学生或者是对于出社会的属牛的朋友们，在当中呢，基本上你会觉得是，呃，好像非常的有成就或是呃学有所成的感觉，在当中属牛的朋友运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于胆识过人的一个状况，而这也代表是你会比较果断，然后不会想要马马虎虎的去行事。那在这个礼拜相对的呢，呃，也会意味的是说你会提起勇气呢去面对眼前的一些事情，甚至你会开始呃把它做的比较。 大方向一些，不会只局限在特定的一些领域上面了。所以在针对属老虎的朋友们，在这个礼拜呢，呃，是需要呢撇开你执着的东西，然后呢放胆的去执行的一个礼拜。在当中呢，并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于一名惊人的一个状况。 而这也会代表是说，你在这个礼拜，呃，很容易就会展现出很好的口才、口条，或者是说展现出非常呃跳跃式的想法，然后可以激动别人呢，可以激发到别人。那再来也很容易交出很亮丽的一个成绩单。所以对于属兔子的朋友呢，在这个礼拜的你最大要克服的东西是这个周的激情火花之后，下个礼拜。 你还有没有戏唱？哦，所以说你要适当的呢，让自己可以不断的展现有永永不绝的这些呃想法哦，才是最好最理想的状态。当中呢，属兔的朋友运势一样旺盛，因此没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于急转直下的一个状况。 尤其是针对健康的部分呢，是比较堪忧的。呃，非常建议呢，如果有任何不舒服的地方呢，就不要一直拖延了，要尽早去就医才会是比较理想的。那再来就是在当中呢，呃，我们的财运相对的也会比较弱。那这可能都会来自于你可能前一阵子呢，就是花钱比较大手大脚的一个状况。那在当中。 更要注意的就是，有一些可能你觉得好像已经谈的七七八八的案子，就会忽然破局。所以这也意味着是说，在这个礼拜不要过于的自信，呃，不要以为什么都是拿捏在你手上，因为呢变数呢可能随时都会引爆哦。在当周要留意的天数比较多，有三天哦，除了周一之外，还有周五以及周六。 下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于不计后果的一周哦，而它也代表是，如果你是属于业务属性的朋友，你就比较容易就会杀红了眼，呃，或者是如果你是属于靠嘴巴讲话的朋友，你很有可能就会讲错话，或者是说，呃，你会不顾一切，然后就只为了达到目标出一口气，可是出了这口气之后，它所带来的一些。 呃，被 f i r e 的的效果、成果，你是不是能够承受呢？这个一点就是针对属猴这个蛇的朋友呢，是必须要多加去留意的。好，因为呢，这个结果可能是会把你原本以为的机会呢，变成了危机哦。好，所以呢，请不要做一些会让自己或是让公司呢，呃，承受。 这个损失或亏本的一些状态，那么在当中要留意的天数有两天哦，尤其是周二以及周六哦，记得不要跟人呢，就是对盘了、对上了，然后就豁出去了。好，那么再来呢，下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于善恶分明的一周哦，所以在这个礼拜，你可能对喜欢的人呢，你就会。 有一个一套人设，然后对于你不喜欢的人呢，你又会有另外一套人设，仿佛你好像是不同的一个一个人一样。虽然这是你自身的一个喜好，哦，但是呢，切记哦，不要让这样的一个模式呢，影响到你的人际以及我们的这个工作的一个领域哦。尽量呢，还是要公私分明才会是比较理想的。 那么在当中呢，属马的朋友要留意的天数，有一天是周三。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于暗藏结束的一周，多数的人就会觉得那怎么办？是不是我这个礼拜就不太好过了？基本上呢，在这个礼拜要留意的天数是周二、周三以及周四，所以会建议呢，有任何要做决定的东西。 或者像你盯的东西，请用头尾，也就是周一跟周五的工作日去做执行。而二三四这三天呢，真的不太适宜让你去做太多的一些改变啊，或者是呃更正你的计划，就比较容易呢，有产生了一个变卦之后，带出了无限的变卦，理解我的意思吗？好，那再来就是这个结束，也许你会觉得是不好的，可是这个结束其实有的时候。 会代表是你你 call off 一个状况，然后这个状况呢，最后可能本来就会代表来不好的结果，所以你只不过是把这个不好的结果不要让它起头而已，这样你能够理解我的意思吗？所以针对属羊的朋友呢，这个结束呢是藏在二三四这三天，所以尽量呢回避就好喽。再来下一个生肖是针对属猴子的朋友。 有猴子的朋友，在这个礼拜是属于不断人影的一周。那么，在这个礼拜呢，它也会代表是你可能会很擅长的去包容啊。可是，呃，到了这个节骨眼的时候，你会觉得你可能因为有太多的事情，然后都卡在自己身上，所以你就觉得忍无可忍了。要提醒你们呢，就是，呃，凡事呢，其实。 尽量呢，在这个礼拜呢，尽量就是以自力更生，然后自谋出路的方式。那再来就是呢，不用单打独斗，在这个礼拜对你来讲呢，会是比较理想的。不然你很有可能呢，不止被生活压得喘不过气，你也很可能因为他人的言语啊，或者是他人的连累呢，让你觉得这个礼拜心很累哈，会有那种遍体鳞伤的感觉。啊。 呃，所以请记得在这个礼拜呢，尽量是以 solo 的模式去进行你的业务会是比较理想的。那么在这个礼拜留的天数有一天是周五，下一个生肖是针对属鸡的朋友。那么属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于能够顺利的结识贵人的一周，所以在这个礼拜尽量的去拓展你的朋友圈啊，或者是社交圈，对你的这个人生。 或者是对你的事业，一定是会有好处的哦。好，那也要适时的去挑出适当的人去做深交跟联系，才会是更加理想的。在当周呢，属鸡的朋友要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于会迎来惊喜的一周，而这也意味着就是说，在这个礼拜你可能会收到很好的消息。 好消息可能来自于，呃，你的家人，哦，家庭，哦，或者是亲子，甚至是工作上，哦，甚至是另外一半。但是呢，都会是因为别人的好事而让你间接的呢，也觉得是很开心。哦，打一个比方，就是如果另外一半怀孕了呢，告诉你，那你也会很开心啊。哦，或者是说，呃，你们的这个组呢，拿到了什么？ 拿到什么绩效？那因此呢，所有的人呢都沾光，然后都会记个呃加过，或者是说那个会大家都能够拿到的奖励之类的，那么都会是属于呃一个惊喜啊，那都是属于正面的。好，所以呢，在这个礼拜针对属狗的朋友呢，其实我们的这个惊喜呢是属于好的，所以不用太过的去担心。 那在当周要留意的天数呢，有一天是属于周日，那会建议在这一天呢，尽量就是不要外出哦，以室内的活动为基准点会是比较理想的哦。最后呢，我们要来看一下，就是针对属猪的朋友，在这个礼拜是属于功劳收获的一周，功劳收获代表的是你所做的付出会得到认可，不会是挂名的，而且你可以得到对应的一个回馈哦，比如说在这个。 工作上的肯定啊，好，或者是说金钱上的一个奖金上的一个给予哦，所以会建议呢，属猪的朋友在这个礼拜一定不要错过机会，让自己好好的发挥所长去表现哦。在当周要留意的天数，有一天是周一，也就是除了周一之外，不要去当一个 show off，其他日子都可以大胆的去那个。 让别人看到自己的才华。最后呢，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上在这个礼拜呢，要透过比较淘气的一个模式哦，或者是说女孩子呢可以用比较可爱的一个。 打扮的方式呢，来吸引心仪对象的一个 attraction 哦。这个礼拜如果是男性的朋友们，也不要很强制的一定要走 A A 制了，可以透过比较慷慨的呃给予礼物啊，或者是那个请吃饭呢，来讨好另外一半哦。在当周呢，除了透过这样的一个方式来做升温，好，也不要忘记。 要在情人节这一天呢，不免俗的送上一点小礼物来表达你还有把对方放在心上。当周的开运植物是鼠尾草，开运的这个矿石是蛇纹石，以及开运的色彩是黄色和绿色，提供给当述的生肖们参考。以上是当周的生肖运势周报以及我们的元宵开运十五法。 那有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。那有需要咨询的朋友，也不要忘记透过下方来填入表格预约，面对面与老师咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。